into endiyenzayo ke mna ke phaa eklasini kwagrade one ndinetshati yam ithi masakhe ndinamakhadi am la angamalungu endiwabekayo phayana kunye nezikhamiso zam ndithi ke ngoku okay ngubani ke ngoku namhlanje umntu ozasakhela igama elithi isisu bayeleqana ke ukuza kule tshati bafuna ukwakha kuphakame nalo uzawuve safika akhe igama elirongo baphakame siyalinda kodwa sijonge abanye ke benza ntoni bayajonge bathi they are busy helping lona ukhayo ngamanye amaxesha ke ajike ke umsetho umntu athi isisu athi isusi sithi okay masijongeni kwakhona ngubani umntu onomnceda into yoba azokwakha isisu Bazoya ke ngoku besenza ke ngoku ajonge naye umntu uba okay ha mandizilungise abeke ke ngoku isisu ewathatha phakathi kwamanye ndiyawaxuba ukuze bakwazi ukhangela babone into yoba okay uphi usi uphi usu bamthathe ke ngoku bambeke benze ke ngoku igama elithi isisu masike sijonge ke ngoku into yoba baqhuba njani ke abantwana bam njengoba ndisenza nabo nje le nto qala ngabani ngesiphi isandla okay uphi u-e up again good i ayiqala ekuqaleni kaloku i ize ngabani i si si ayadiba sithe amagama athini ayadibana xa usakha igama okay i si good phinda lifunde ke ngoku isisu phinda kwakhona isisu very good okay mm, ibele usana luncanca ibele ibele flow ufuna uzozama ibele good ibele masiwamise kakuhle bo aze wabona uflawa ibele eh eh good uqale ngo i uze ngabantu ke wa eh ne upube up ub ba ba ba ube uzawuqala ngabani ub ngabani go b aa mamela be le qala ngabani ube b ye very good uphu b up kula magama yeyiphi enobani lona ngubani lo ngum ndifuna bani ub uphu b phinde ujonge enye so ayiyo lena phinde ujonge enye ububu yes nanko ubu phinde umfunde b be be okay thatha lena ke ngoku good i be le okay i sifuna ule ke ngoku liphelele ke igama lethu le uphule uphule apha kula magama one two uba ngophule okay ngalifunde kakhulu ke ngoku likhawulezise ke ibele likhawulezise kakhona ibele ibele very good masimqhobeleni